Não. Agora você vai trocar tiro. Agora você vai trocar tiro. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 tá fluiu. fluiu. É a sua mãe é minha. Você sabe evitar mais alguma coisa, Pato? Ei, Patrick. <laughs> Imita o Bolsonaro pra gente aí, mano. Ah, eu não sei. Qual que vai, você sabe? oh, vamos jogar um CSZ e o meu bispo. Mas aí, 90% das coisas tem que falar com o Pato Donut, mano. Igual ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá live? Tá, tá live. Puta que pariu to do. deixa all, Salve. Salve, salve, mano de filha da puta. Agora eu. Salve. Oh. boa, boa, boa. Ei, Donald. Oi, pode chegar. Vou jogar liga. O cara faz o pique e... Ele mesmo responde com outro. <laughs> Cadê o Bob Esponja falando com o Pato Donald? Penduram. Ótimo! Ótimo, Bill Gary. Mal. Oh, cara. Esse é o Phelps, mostra pra gente aí. Tem o meio. Opa, já bateu! <laughs> Boa. Paca nele, paca nele pra deixar em choque. Ah, porra. Opa! Que fácil, assim fácil. aí, é, beatbox. Abelhão, é. vamos, vamos, vamos. <laughs> Mano, parece que ele tá cuspindo no monitor dele <laughs> inteiro. Não, né? sobra espumas dói a boca fazer isso, não? Eu não, não, pau. Só a ponta, só a ponta do meu pau, só a beça, só a abessia. Fala, fala, fala. Mineira. Você ouviu aí? Fica aí, fica aí. Ouvi, ouvi, ouvi. Ouviu mesmo? Ouvi, porra! Dropa, filho da puta. Não, pagou, é filho da puta, porra. <laughs> Tem caverna. Ai meu Deus, deixou, filha da puta, porra! Ah! Passou carroça, passou carroça. Uma coliga. Ai! que foi essa? Tô olhando onde, pato pro seu rabo. Não, do outro lá. Já vem, já vem, já vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. vem não, não, morreu. Você acha que eu não sei, né? não, né, filho? Corre, porra! Olha, palácio, palácio, palácio, palácio. Pegaço. Eu ia xingar ele, mano. Cuidado, tá meio mal os mocos. Bora, porra! É o outro show! Porra! Ah, vai... Palácio vai repicar. Talvez, hein? Ô, oh, tô muito cego, padrinho. É, adivinha. Ninguém não para. Eu banco pra você, cara quero matar, mano. Nossa senhora! Só vai tomar. Tá, eu disse, arrombado, ado, ado, ado, o salpinho viado. Faz o babidi aí. Onde hum. <laughs> nós vamos jogar a próxima partida? Ah, Marimbo, Taburabura, Paprapá. A mina aqui do baile a mina que se prepara. Se prepara pra assustar. Rebolando desse jeito. A mina aqui do baile vai me fazer delirar. Tá no Gilba aí. <laughs> Obrigado. Puta que... tá cá fora e vai de USP neles. Vai, vai, vai, Pato. Vai, Pato. Vai, tá cá. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai ter caverna, vai! Eita, eita! Ai, que foda, porra! Eu é sou foda! Oh, oh. Passa a faca, passa Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Na mesa, na vibe, no Kevin Play, no tabuzão que tá mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar a descer. Na vez. O Henrique passou bola no ponto, puta tá na garupa. O Henrique passou. Como Zaqueu. Ah, vai roubar na casa do caralho, filho da puta. Agora você vai trocar tiro. Agora você vai trocar tiro. Fica na frente. Por baixo, Alp. O cara tá... Não, não, não, não, não. Ele tá na base ainda. Ah, eu não